che sia l'amore tutto ciò che esiste e ciò che noi sappiamo dell'amore. E può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore. la cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.